Con cuidadito, que me mato. Hola chicos, yo soy y esto es Cuando se tiene un perro en casa, por lo general jugamos con él a la pelota o con una cuerda. Y nos olvidamos de una parte muy importante de un perro, el olfato. Y por eso hoy voy a repartir y esconder un montón de premios de Dasha por todo el salón. Así se entretiene de una manera diferente y encima le ayudamos a que desarrolle su olfato perruno. ¡Sasi! ¡Anda! ¡Un trozo de pollo! ¡Y aquí hay otro! ¡Y aquí hay otro! Como veis, Dasa ya se ha puesto en modo olfato on. Sabe que hay más premios y para conseguirlos todos va a tener que utilizar su nariz. Seguro que no deja ninguno por encontrar. ¡Dasa! ¿Pero dónde vas? No me dejes mal, que aún te quedan premios por encontrar. más premios! ¿En serio? ¿Esta perrita pasa de mí? con cuidadito.